जल्दी जल्दी तैयारी करो जल्दी जल्दी तैयारी करो लिए आएगी हमारा दोस्त बड़ी मुश्किल से एक धर्मशाला मिली है नहाने के लिए एक के बाद दूसरी नहीं लीजिए दो पे गए थे पहले